वादी के ज़िला कुपवारा के लालपुरा गांव में रह रही हैं अकेली पंडित फैमिली मैं हूं पीर अजहर आइए देखते हैं कि इस पंडित फैमिली के मालकन बेवा रीता कुमारी ने अपनी ज़िंदगी इस शोरिश के बावजूद भी कैसे गुजारी कसम उन लड़को में मैं तो लड़की लड़का रमन इस पर शाम लाल सो सो रिश्तेदार हाँ। शाम लाल तुम सा तू हुन क्या हुन सामान भर मु सोरी त मैं तो प्यार में तो आप पर दवा तो जवाब तो बिचार बाल नेगल गाउने मार सामान सामान फिर फेरो अच्छा बेस प्याउ में mert nelaggó कहीं oti kebe niki. Te se kame तो te torba, मुझे पानस बनी नीचे कह दी ऐसे मुसलमान भाई सामू में रखो मुई ताई ये ऐसे से तो बिल्डर मे वो तमो temenim kotim unuttuk ti diyor yedi tasetin kahri çerçar karne ki tabi sablam kare ji फौज से एवं एवं दायित्व रहते तो छाप वाप वाप वो नुक्त में दुख है तो, हम्म। तो छाप वाप हम्म। तो ऐसे तो जी नजरा वजरा अब आश की थी जो आश तो कश सतावा तो पद गन पांच वरी गए तू सतायो शायद आर वाला तो हाँ, नम ये तुम बाकी रिश्तेदार पितर वितर अम ठीक अम बड़ बार अमीर अस तू ताकत वाकत कहें और गस तम चल तम चल तम चले ये किन कस तम चल ना ना तम चल चल रही कस तम गई पाने ये पाने चल चल क्या तम लगे खोस ने अमे मूजूब चल तो तमो दोपन हेको बिहत ये कह अस वन तम पे अस तम तो तमो दोख तमो वो गोडनिक दो करो साउन वाउन पैक तो दिव पे साउन वाउन अस पैक कोर तो أسۍ تھٲوۍ پَتہٕ ییٚتہِ تہِ تام ؤتھۍ درٛاے سورُے سۭتۍ اَسہِ ووٚنُکھ ہے اَسہِ اگر أسۍ پونٛسہٕ تۄہہِ وٕنۍکٮ۪نَس دِمو کِراے تۄہہِ چھِ یور تور گٔژھِو دیُن تۄہہِ اَسہِ واپَس أسۍ یِمو تۄہہِ تَمی ساتہٕ واپَس اَسہِ دوٚپ تیٚلہِ یِمو نہٕ أسۍ یہِ کِہیٖنۍ بیٚیہِ ٲسۍ ییٚتہِ مُسلمان یِم زٔٹۍ زٔٹۍ ٲسۍ برٛٲڑۍ پرٛٲنۍ بُزرٕگ تِمو ووٚنُکھ تُہۍ تُہۍ بِہِو یہِ سون حالات تی گژھِ تُہُنٛد تہِ مطلب پَرواے وَرواے ہیٚیِو تُہۍ کھٮ۪ن چٮ۪ن زیادٕ مٔہ رٔنِو تُہۍ کِہیٖنۍ أسۍ پٲٹھۍ تہِ بِہِو میں تمام पंडित बरादरी के लोगों से गुजारिश करता हूं कि वापस लौटे और हमारे साथ खुशियों और दुखों में शरीक हो जाए मैं हूँ पीर अजहर ज़िला कुफारा कश्मीर से कश्मीर अनहड़ के लिए